Eh, buenas tardes o noches, no sé cuándo veréis esto, soy Adrián Murcia y quiero decir que estoy encantado de haber venido a este taller porque si no mi futuro como formador iba a ser súper fantasmagórico. Estoy muy contento, de verdad. Eh, hola, yo soy Eva González, también estoy encantada de haber venido a este taller. Aquí he conocido a Adrián Murcia y a un montón de gente estupenda y os lo recomiendo porque el intercambio con todo el mundo es fenomenal. Es genial, ¿eh? Venid. Chao. Y recuerda, otra formación es posible y tú puedes ser protagonista. Nos vemos.